大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第三十讲，神要对你说什么？我是。 一片云雾。哎，你们有话说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。 你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。这里，这个题目跟经文都告诉我们，原来我们是一片云雾。有关云，哈，我想这样的一个课题范围。 特别是在诗人呐，还有艺术家，就是作画啦，啊，呃，艺术产品，或者是写歌的、写歌的、唱歌的，啊，文章等等，其实。 嗯，常常都会涉猎到这样的一个云的这样的一个范围跟课题。当然，可能一种就是讲到云在空中嘛，啊，可以吹来吹去，吹来吹去，哇，自由自在，非常的逍遥啊。或者云哇，常常都是白白白白的哦，我们就觉得它是非常的呃纯洁美丽。 啊，但我们也会注意到的，这个鱼呢，刹那间啊，轻飘飘，风一吹啊，啊，可能它就短暂的就消失不见了。那不论它是怎么样去描述它，但是其实对我们来说呢，我们也无需去描述。我们每一天呢，只要我们眼睛打开的话呢，啊，我们其实是。 非常的可以说是贴切的，抬头一看，我们在天空就看到这个云鸟，非常的贴切。我们看到这个云，我们都知道的就是这个云常常都是非常的短暂，刹那间你看到这一片云，它可能过一下子就不见了哦，因为风一吹，它就可能呃就不见了，可能这个风一吹。 它就什么，它就消失了，所以给我们的一个很贴切的，就是这个云是非常短暂会消失的。那这个经文里呢，就直接的哈，就是给了我们的一个题目啊，你们原来是一片云雾，这就是要告诉着我们，我们是人的生命就好像云雾。 我们出现少时就不见了了，很清楚的告诉着我们，就是我们的生命呢，其实是非常的脆弱、无常和短暂啊。甚至在生命的这个过程里面呢，有些时候也就是起起跌跌啊，其呢不是我们能够去管理和控制的。但讲到生命，就是如此的脆弱。 无常和短暂，但我们人呢，其实都知道这个道理，但是我们人就是需要被提醒，因为我们虽知道人生是如此的缓无常，是我们不可以啊掌握的，是脆弱的，随时可以消失的，但是我们却常常呢，不为这永恒的事认认真真的去追求去成长，反倒我们为这我们活着。 的短暂的人生呢，在当中呢，我们真的就是去追求这些啊物质的、名利的这些我们不可以带走的东西。永恒的东西、有价值的，我们却没有认真追求；短暂的会消失的啊，没有长久永恒价值的，我们却去打拼， 我们去挣扎，所以圣经在这里就是要提醒着我们。那我们从进来的这些的呃一些事情，我们大概可以给我们作为反省，真的是看到人生的无常，呃，真的看到生命就是一片云雾。那我们就讲二零幺九年的冠状病毒，大概大概 <laughs> 都影响了这个全世界。 那你想想，我们人在这样的一个时代里面，科技发达又很进步的当儿，我们却呃被这一个莫名其妙，现在到底是从哪里来还不知道的这个冠状 <laughs> 病毒，小小的病毒搞到我们这里封城，那里封城，不单单只是出入的这个不方便，我我们很多的呃这个。 情况都被限制了，特别就是在这个病毒的影响之下，许多人都有生病， <laughs> 许多人生病。当然，有一些人呢，就是不幸的、很遗憾的，他的生命哦就此就呃死亡而去了。小小的病毒搞到我们真的是人心惶惶。那接下来我们看到国际的局势。 在我们现在文明的这个时代里面呢，基本上我们也很难想象，哦，这些国家的这个打仗的事情。那据说是第一、第二世界大战的这个影响当然是很大，而现在国际上打仗的事情呢，哎，据说是跟第一、跟第二哦世界大战哦来比呢，也没有输胜。 因为它真的是影响到这个全球的这个人的生命呢，也影响人的这个呃整个的这个经济啊生产啊各方面都都受到这个战事的这个影响啊，突然间这个呃呃好好的一个国家啦啊，突然间就是发生战事，呃人心惶惶，然后到处的躲避。 啊，生命当然也损失啊，有逃难的啊，有做难民的，哎呀，一切啊，原本拥有的啊，都失去没有了啊。而近来呢啊，就是比较突发性的，也就是说，有一些人呢啊，他在睡梦中啊，也不知道发生什么事，可能就是这样就离开世上了。那就是啊，这个土耳其跟叙利亚的这个。 大地震的这个发生，刹那间，哦，高楼大厦，哦，刹那间，你原本的生意，刹那间，你一切的这个物质，刹那间，你所爱的人啊，以这一这些意义的，哦，就是在刹那间就发生了。那当然，最糟糕的就是你到底发生什么事还不知道，就是大地震一来，生命也就没有了。所以。 我们可以从这样的一些比较大的事，大家都知道、注意到的事情，可以看到生命的脆弱、无常，哦，都是那么的短暂，所以是给我们呃一个提醒，就是对于这个呃短暂的呃人生，我们真的是要学习，不要太执着啊。对于永恒的事呢，我们真的是要认真的去追求人生的意义。 这是神对你说的话，我们一起祷告，天父上帝，我们作为基督徒，我们应该晓得神你赐给我们的就是永生，所以我们在地上呢，只不过是一片云雾，只是暂时性的，所以我们是地上的一个客旅，是一个过渡者，来帮助着我们，让我们不要太执着于追求名利物质享受，而真的是愿意。 付出时间代价，在这个人生里面为主做光做盐，做有意义的事，为着我们的永恒而在当中呢，我们真的是能够为永恒而积财宝，为着永恒好好的努力，而在当中得到主你自己的奖赏。我们祈求主你在当中来带领着我们，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 请你的参与，请你给我动力，转发、爱心支持，写几个字鼓励鼓励。